Federico Ningcham. Incheta mapuche wentu. Federico pingen. Nien epumari melitipantu. Tanyui mapu Nag mapu pingei. Fulklen wariameo. Die lanchao kanyukerume. Kinye niefun penyi kamapu mulei. Welu kimlafin. Chaungumel ni mulefel. Incheta faumutentremuni. Kanyple? nyaukelan kom tanyi puwani rume kume ke chenge yengen kai meu chuchi rume ke luke fin kesau meu inche kafem ngecham ke luke tewengen kachem sungu meu rume wesalka kila ene wengen inche mutte kimla fin chilkatun kinye kinyi puwani pei kimel tueneu con que la fun colegio meu. Ni no lom y ni me tanyelo fei feichi kimelton welunche bichike che kanto como kimeltuan pikei nirakizom kinfilom tanche nirumekumen tachilkatun feitak rumekumen lonkotun gunien inche inche rume kumel kalen pilayan kisukimnien tanichumlen ta kunaruka tanimulemu Welufeichiruka petu nieye tañipuwenei. Feinei tañiweza rukanien kakelu kumeke rukameu. ruf kume liftunienei kafemniechi asklekei. Feimeu weluka rakizonklen tañi ruf ksawael. Seunien kiñecharir mansun, kakiñeko ñiwen waka, kamosun sañuel. Kanin pichimapu Feime urume a yuklen. Wenyang kekelan niafun pikela itanyiro kisom. Wulu feike kume rakum kayan piken. Feimeu nyang kume ketukukan. Kafe yechi, nieli kume kekachu, feimeu ka kumel kalei tanyukulin. Inche ayiklan tanyumalmanya el. Kantu, soy ngumuli plata, rakisong klen tanyi niel kinye kumeruka. milayan chafla, sin sinque. Fei eumayan kine kume umautu Nien rume kume que Nieluka kume que rakizom. Fei engen rume kumel kaleye engen. Fei chibuchimeo allí que ñi a él. Fei chi kumel kalen allí que fin. Fei chi meo pichikeche. Feuma fei fachi, Nglam eloa que la kisomniam, kiñe en tu elimeo, fey niay, el calen.